de AISE contribuyen de forma proactiva, son independientes y brindan perspectivas diferentes que ayudan a solucionar problemas complejos en la organización. Son muy ambiciosos y a la hora de trabajar están siempre buscando cómo aprender y cómo entregar mejores resultados. Son especializados en traer talento joven con un perfil internacional. Nos han brindado todo el apoyo necesario en diferentes proyectos muy interesantes que tenemos para el crecimiento de la región nos ha permitido identificar talento que trae experiencias, que trae eh, conocimiento, que trae acercamiento al, mercado. Para nosotros siempre es como una forma de comprobar el talento y creo que es muy beneficioso para ambos lados. Estamos muy contentos con el trabajo hecho por todos los pasantes de ISEC.